دوستو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چائنا اور امریکہ کا جو کلاس چل رہا ہے سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تائیوان میں جو ہے کیا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے کیونکہ ہم تو دونوں طرف جو کنٹریز ہیں چاہے چائنا ہو یا امریکہ دونوں سے ہی لونز بھی لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہمیں کام پڑتا رہتا ہے تو پاکستان کیسے آپ کے خیال سے مینج کر پائے گا کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو دونوں میں سے دیکھیے اب پاکستان کی جو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے وہ ذرا فائدے مند ہے اس کو وہ آگے مارکیٹ کرتے رہتے ہیں پچھلے پچہتر سالوں سے لیکن چائنا نا پریکٹیکلی پاکستان ان کی فوجیں ہیں انہوں نے بلوچستان میں قبضہ کیا ہوا ہے گوادر ان کا پورٹ ہے جو سندھ دریا کے سامنے اریبین سی ہے وہاں تک فشریز میں ان کا کام ہے تو China quite comfortable geo political positioning in Pakistan پاکستانیوں کو بھی ایک دل لگی ہے چائنی سے چاہے وہ دس لاکھ مسلمانوں کو کانسنٹریشن کیمپ میں رکھیں تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ we are seen as people of no principle ورنہ ہمیں امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ تو وہ نہیں ہو رہا جو چین میں ہو رہا ہے <laughs> تو we change are position based on who has given money to uh so when a country reaches that stage nobody gives you any we value because they know کہ ان کے ساتھ سیدھا کام ہے ان کو پیسے دے چائنا اور امریکہ کا جو کلاس چل رہا ہے سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تائیوان میں جو ہے کیا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے عمران خان پرائم منسٹر سے پہل, بننے سے پہلے تو جرمنی اور جاپان کا بارڈر ان کو نہیں پتا تھا کہ پاس نہیں ہے تو یہی حالت کے اندر we, we, we have, I doubt if Pakistan has any position on uh, Taiwan. other than the China policy, ke tahit, Pakistan has no relations with uh, Taiwan. But uh, United States' ka interest is that Taiwan ke indar, jo, jo unki current military strength, hai, economic strength, hai, they are one of the biggest producers of semiconductors. وہاں امریکن انٹرسٹ بہت ملٹری اینڈ کمرشل ہیں اینڈ مزے کی بات یہ کہ Taiwan itself trade very heavily with China اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو